имрӯз таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи навбатии ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзӯр намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии коронавирус covid-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гашт дар ҷаласа вазъи имрӯза вобаста ба паҳншавии бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии тоҷикистон минтақа ва ҷаҳон захира ва нигоҳдории маводи дорувориу маҳлулҳои безараргардонӣ баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ва ҳамкории сохторҳои дахлдор аъзои ситод ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ оид ба пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии коронавирус covid-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон мерасонад ки айни замон дар мамлакат ҳолати гирифторшавии сокинон ба бемории сироятии коронавирус covid-19 ҷой дорад омили асосии хуруҷи навбатии бемории мазкурро мутахассисон дар бетаваҷҷӯҳӣ риоя накардани муҳлати муайяншуда барои худмуҳофизатии шаҳрвандони мамлакат ки аз хориҷи кишвар баргашта буданд истифода накардани ниқоб ва дигар тавсияҳо арзёбӣ мекунанд вобаста ба ин аз ҳар як сокини мамлакат қатъиян риоя намудани тавсияи мутахассисони соҳа безарурат гаштугузор накардан истифодаи ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва маводҳои безараргардонӣ талаб карда мешавад бори дигар ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон расонида мешавад ки танҳо бо роҳи риояи тавсеяи мутахассисони соҳаи тиб ва ҷонибдории сокинон метавон аз сироятёбӣ ба дилхоҳ беморӣ худро ҳифз намуд таъкид гардид ки мутаассифона вақтҳои охир дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон сокинон нисбат ба паҳншавии ин беморӣ беаҳамиятӣ зоҳир мекунанд ки ин метавонад боиси аз нав хуруҷ кардани он гардад мавриди зикр аст ки бо сабаби хуруҷи навбатии бемории сироятии коронавирус covid-19 дар як қатор кишварҳои ҷаҳон бори дигар фаъолияти марказҳои хизматрасонӣ баргузории ҷашну маросим боғу гулугашт ва маконҳое ки дар он ҷо пайваста одамони зиёд ҷамъ мегарданд қатъ карда шуда ҳаракати воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ маҳдуд гардида вазъияти карантинӣ эълон карда шудааст вобаста ба ин ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзӯр намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии коронавирус covid-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон қарорҳои дахлдор аз ҷумла пурзур намудани ҳамоҳангии фаъолияти вазорату идораҳои дахлдор дар самти назорати риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ аз ҷониби сокинон назорати марказҳои хизматрасониву фарҳангӣ андешидани чораҳои қатъии пешгирикунанда ва зидди эпидемикӣ риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ пешгирӣ кунанда ва зидди эпидемия ки ҳангоми гузаронидани тӯй маъракаҳо ва маросими дафн ҳамчунин бо мақсади пешгирии паҳншавии бемории сироятии коронавирус covid-19 андешидани чораҳои зарурӣ ҳангоми анҷом додани парвозҳои байналмилалиро қабул намуд